¿Dónde? Me cago en la hostia. Hold on, boy, I'm coming. No, aquí está, no, está en el suelo. Oh God, no, please. Don't move, buddy. Shh, shh, shh, no. It's gonna be fine. No, no, no, no, no, no. No. Boy, you're heavy. Someone's encendió la linterna? ¿Dónde tiene la linterna? Someone's been eating too much scraps from the table. Gonna have to take longer walks, buddy. All around the block. I'm not kidding. No. <laughs> Good boy. It's okay. It's just, it's gonna be okay. ¿Pero dónde lo llevas? Ni siquiera sabes tú dónde está. No, pobrecito, vale, bullet. Pobrecito. I know, buddy. Just a little further. ¿Pero dónde lo quieres llevar? Si estás en un... un ¿Cómo se llama esto? No sé cómo ni te llama. Un sendero, no sé. Un sendero es, pero... Un... Corredero, no sé. Que viene la gente a correrse. Abandona al perro. Abandona al perro. Abandona al perro. No voy a abandonar al perro. Tampoco puedo, ¿no? Tampoco puedo. No me da opción de abandonar el perro. Como me parece. Vale, no estoy moviendo nada, ¿eh? No. Me da una... Me ha dado un escalofrío Nice. Bullet? Bullets? No. No, fuck! Fuck! Corre, corre, corre, corre, corre, caballito. Corre, corre, caballo. No. Bullet. You won't break me, you hear me? I won't lose to you! Whatever you Estoy todo el rato dando vueltas aquí. No, era simplemente dar vueltas y vueltas, ¿no? No, esto, esto, esto es nuevo. Sheriff. God damn it, Ellis, I've been trying to reach you for hours. Anyway, I just wanted to say that we're dropping the search. It's nothing personal. But hey, You left him there to die. It's only fair you die alone out there as well. Goodbye, Ellis. No. Vamos a morir, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué me está... ¿Qué me está susurrando el oído? What the fuck? Me tengo linterna, por favor. Ahora. Vale. ¿Esto qué es? Uy, qué susto. Hay alguien con un chaquetón. Vale, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Con la cámara veo algo? No. Ya estamos. favor, que me envíe un mensaje aquí. No llega el... el... Levanta... Levanta la mirada. No, like I can't take it anymore. Make it stop. Work, damn it! <laughs> Estaban grabando cuando llegué. No. Pero este no es mi perro. Mi perro negro con el collar rojo. A mí no me. no me. no me cuadra. ¿eh? Era él todo el rato, que el asesino del bosque es él todo el rato digo yo. No he jugado este juego, pero como si lo hubiera jugado ya. Creo que el final, la verdad es que no lo sé. Tiene pinta. wick Weak. Wiki. still struggling, huh? <coughs> what did you... what did you do with the kid? The kid. That's what you're worried about. Stupid little man, I could have slit your throat and wear your skin. Cállate. Why don't you? <laughs> You'll have to work for that. Vaya. See what you've done. Try as you might, you can only do harm. No. You did this. <laughs> All I did was give you a choice chose the dog, and now it's dead. I failed you. I failed you all. <laughs> now you have nothing. Now you are ready. Come. It's time. Jess, I'm so sorry for everything. If only I could... If only? If only I hadn't married you. If only I listened. Jess, please. I, I know I messed up. You killed them, Ellis. What? You're a murderer and a coward. No. I'm leaving, Alice. La cara. You know what you La need cara. to do? Be a man for once. Está todo inundado. No, tenía un niño. O sea, es el hijo. Me va a explotar la cabeza, eh. Otra vez con la tía esta, de verdad, me tiene harto. Vamos a ver. Oh my God. con todas las grabaciones que tiene, ya tiene un montón de pruebas. Esa casa no estaba antes, ¿eh? Esa casa no estaba antes ahí, ¿eh? Pues yo te digo que no estaba ahí porque hemos subido. Ay, la linternita, la linternita. No going back, Por fin haces algo útil, hijo. Por favor. Vale. Iba a haber un puzzle o algo, ¿eh? ¿Habéis escuchado eso? Me cago en. Tiene que estar arriba la llave. Ya te digo yo que la llave está arriba. Aquí, joder. La llave. Vamos, sustito. Yo estoy ya prevenido por el sustito. Aquí abajo. ¿Verdad? Bajar la escalera. Un sustito. No, al abrir la puerta. Está bien, ¿eh? Atento. A ver, Billy. No a escalera no hay nada. ¿Cuántas fuertes hay aquí, tío? Ah, que es el principio. Me cago en todo. Qué frío, tío, de verdad. No. Ábrete, cobarde. Otra puerta. Por favor, que no necesite llaves. Qué cabrón. Mi hermano me ha asustado. ¿Qué te llevan venía por aquí? Porque gritas. Y yo, de verdad. Hostia, tío. La puerta de... que está marcada va a estar abierta ahora, ¿verdad? Eh, efectivamente. Efectivamente. Vale. Pues a ver. Vale, hay que entrar aquí. Pues yo no quiero, pero el juego me obliga. Ya estamos otra vez. Ya estamos. Estamos con los niños llorones. Qué raro, ¿no? A ver, venga, siguiente sala. Está volviendo todo a la normalidad. Se está reconstruyendo la habitación. ¿Vale? Se Está reconstruyendo la habitación. Se supone. Te da poder. What the fuck? No me deja abrir esta puerta, vale. Cada vez que digo vale. Cada vez que digo vale me acuerdo del perro. Es Bullet, realmente. Tengo que cerrar... That's done. It's done. No point dwelling on the past. This is your chance to do something good, Alice. Don't waste it. Tierra. Ya la cámara aquí no funciona. Come here. están esperando. Aquí estoy con la cara destapada. ¿Eh? Aquí estoy. Cobardes. Mm. Eres para ella. Ya. Yeah. You are from here For here. For here Coño. A ver, anda. Por favor. Que tengo que cagar. Que me cago encima. cierra la puerta. Otra vez, ¿yo qué te he dicho? Que no me cierres la puerta. Que vuelva a llover, ¿eh? Cadáver. Tenía cuatro cadáver las fotos no tienen ni nombre. De hecho, ¿para qué voy a poner los nombres si nadie va a... Quiero decir, ¿de qué me sirve? Se podía... A ver, que no lo he probado. No, vale, era por aquí. Ahí hay un coche. Turn on the lights. The headlights. The, uh, Turn them on. A real issue. Where? Oh, it's not an issue. Why are you recording this anyway? Que era él todo el rato. te imaginas tu futuro? ¿Eres un buen hombre, Ellis? Uf, pues me cagan en todo. Si miras, muere. Sigue el camino. Holy shit. que bajar. Solo de paz. Ahí voy voy. Sigue el camino, sigue el camino, yo sigo, eso sí. La luz le despierta. Holy shit. Oye, ábreme. ¿y ahora? Es por aquí. Es por aquí. Otra vez. abajo. ¿Esto qué es, tío? Otra foto. ¿Pero cuántas fotos? Otra vez, sí, sí. te daría ya? Creo. La verdad es que no lo sé. No me acuerdo de todas las fotos. aquí es solamente para la foto, ¿no? Para echarte la fotito. aquí no es. Perfecto. Got a robbery in progress. A convenience store near Burkittsville Road. Those kids again? Yeah, probably. Ay, qué escalofrío eso. Me cago en... Pero era blanco. Voilà. Pardon. Uh-huh. Say, somebody there. Anybody. Hola. El de la foto, este es la foto. What the fuck? calla, Y aquí 24 horas. Calla. Disappointing, dice. No. No puedo responder. Policía, ¿eh? eh. Está la oficina oficina del What the hell happened? A local teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirmed that the suspect was unarmed. Unarmed. Desarmada. ¿Viste tú, Elis? Tierra. ¿Por aquí? Tiene pinta. Tío, este es el Silent PT, ¿eh? estas puertas. to blame for that. Holy shit, pero cuántas sillas. Algún día. Vaya. Claro que has visto esta sala, Si has, venido ya aquí siete veces. Aquí, joder. Mm. Perfecto. Aquí oh, here comes our handsome Hey, is it true you shot your purring face off in basic training? And what kind of girl? Hey, shh. he's coming. What the fuck? Not him again. Hola. Oh shit. Yes, sir. Freaking butcher. Uh, sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. at käydä. Fuck. No puedo pasar? No. Vale. Alan Palmer. This is Foxtrot 1. Scout 1. We confirmed enemy soldiers at 2 o'clock. Go ahead and... era eso. Agua. Ah, Informe de investigación inicial sobre el estado del objetivo de la operación. Resumen completo. Debido a los errores cometidos durante el conocimiento. El reconocimiento. de Las fuerzas enemigas descubrieron la posición de nuestras tropas. Asesino. Lo que les permitió ejecutar un ataque sorpresa a soldados muertos en combate. Alumparme, Parme, Woodrow, a Juan, Oliver, Marley... Sylvester Boys Case Force. No me asustó. era la motosierra, ¿no? Del cortatronco, como se llama? Otro esto. ¿Estos son ah, coleccionables o algo o qué? No sé. Esta es la grabación. puse mm. Pero esta aquí, tu sombra.